Bärbels Hut im Bärbels Garten scheißt. Wenn der Meier über den Gartenzaun schreit, mein Beet sei viel zu bunt und viel zu breit. geschieht, weil die Anna ihre Unordnung liebt. Wenn Olli Paul neuen Style vorschlägt, weil er liebend gern Schabalock trägt. Wenn Hannes Thomas eines Besseren belehrt, weil er statt einer Harley Kawasaki fährt. Wenn die Schiffer mich zu Maßregeln traut, mein Gesang sei ihr viel zu laut.